Obraz Gogena z 1897 roku to esencja planowania strategicznego. Obraz zatytułowany Skąd przyszliśmy, kim jesteśmy, dokąd idziemy ujmuje to, co jest kluczowe w rozwoju strategicznym. Od lat zajmuję się planowaniem strategicznym rozwoju osób i firm. To, od czego zaczynam swoją pracę, to zadanie trzech kluczowych pytań gogenowskich. Po pierwsze, skąd przychodzisz? To pytanie o historię, pochodzenie, background – który ukształtował osobę bądź firmę i zbudował jej swoiste DNA. Po drugie, kim jesteś? To pytanie o cel główny, wartości, obszary działania, a tutaj deficyty. To, co dziś kształtuje osobę bądź firmę. Po trzecie, dokąd zmierzasz? To pytanie o plany, marzenia, główny kierunek rozwoju, to, co jest pragnieniem przyszłości osoby bądź firmy. Chcąc planować rozwój strategiczny siebie lub swojej firmy, zacznij od zadania trzech pytań gogenowskich. Skąd przychodzisz? Kim jesteś? Dokąd zmierzasz? Natomiast, żeby być tam, gdzie innych jeszcze nie było, żeby tworzyć coś trwałego, to jestem przekonany, że potrzebujemy się wznieść na 10 tysięcy metrów i spojrzeć z innej perspektywy, z wizją. Czyli warto, żebyś poleciał, żebyś się oderwał od przyziemności. I gdy już będziesz na tej wysokości przelotowej, to weź kartkę i ją.